或者是拜拜都是非常适当的一个日子，所以女性的朋友不妨可以利用礼拜一这一天呢，到附近的福德镇神庙或者是宫庙，可以去做一下祈福的动作。尤其是针对如果你有想要求子，或者是求官禄、求财运，都可以在这一天去做补运哦。好，再来我们来看一下礼拜二这一天呢，是否非常的适合我们去做纳采嫁娶的。也就是说呢，如果呢你在这一天呢。 呃，想要就是去做订婚，或者是说去做注册的话，也是很适合的一个日子。再来，我们来看一下礼拜三，它是一个通仪祈福的日子，那也就是男女老少皆可用哦。再来，我们来看一下礼拜四，礼拜四当天呢是一个很适合去做一个开基立业的，因为什么呢？因为当天呢，它除了适合开市，包括我们呢要呃安家的部分，安床呢也是很适当的一个日子哦。 再来，我们来看一下礼拜五。礼拜五呢，是适合，也是一样，是适合我们去做入宅安香。不过有几点要注意的，就是要看一下我们呢，呃，入宅的宅的方位的方向，以及跟呃这个呃当事人他本身的生肖呢是否有冲煞哦。那这些呢，还是要再列入考量的哦。好，再来，我们来看一下礼拜六又是怎么样的日子。礼拜六逢到的是我们的乌兔太阳日。 当天吉时呢，落在的是未时，也就是我们下午的一点到三点。所以在一点到三点这个时候呢，是可以拿来做开运的。不妨可以在这个时间点呢，我们可以运用，呃，日还未日落之时呢，哦，吸取午午时后的这个吉气，一样呢，做我们的七七四十九次的呼吸大法，好，把自己身上的晦气给代谢掉，然后吸呢新的气呢，让自己的身体呢有一下转动，好不好？ 再来，我们来看一下礼拜天又是什么样的日子。礼拜天呢，逢到的是呃这个天罡月煞日，所以呢，老师会建议诸事不急。因此呢，如果有什么急事呢，我们都缓一下，呃、延后一下，到隔周再去做办理，会是比较适合的。好，再来，我们来看一下接下来这一周的运势，好，财运王是谁？ 在接下来这一周，我们看一下第三名的运势王是我们属龙的朋友，第二名的部分是我们属老虎的朋友，然后第一名的部分呢是我们属蛇的朋友。其实呢，这三个生肖呢蛮特别的，竟然会聚集在一起哦。为什么？因为我们通常都会说，哎，龙争虎斗，所以你看他们越斗越旺。所以这个这一周呢，我们可以看一下，就是周边有没有属老虎、属跟属属老虎跟属龙的朋友。 或许呢，他们的这个互动啊，你可以看到，他们呢，好像就是越斗，反而呢，会越有怎么样，越有竞争力这样子哦，或是能见度反而变更高。好，那属蛇的朋友呢，一般我们来讲呢，蛇蛇的话呢，就等于是小龙嘛，诶，它是在刚好呢，它就是在这一周属于 number one，就是能屈能伸。啊，因此呢，如果你周边有这三个生肖的朋友呢，诶，不妨呢多巴结他们一点。 因为呢，你也可以沾沾一下人家好运嘛，对不对？好，我们再来看一下个别十二生肖的运势吧。来，首先我们来看到的就是属老鼠的朋友，在这一周呢，老师会建议你务必要学会如何放下原则。如果呢，你呢一直坚持自己的想法呢，你很有可能呢会为你自己呢树很多的敌人，那这样子呢是比较不乐观的。 毕竟呢，我们呢还有五月份、六月份、七月份接下来的这个运势呢，哦，它还是会有稍稍微的一些起伏点。所以呢，目前来讲的话呢，放下你的身段，对你来讲，在下一季的的一个整体的布局会是比较好一点的。所以属老鼠的朋友，呃，在接下来的这一周呢，除了要放下你的原则之外呢，你还要注意的就是周末的部分，礼拜六跟礼拜天呢，你的运势是相对比较低的。我会建议你呢。 就可以的话呢，就是在这一天呢，呃，这两天呢，就是当做是你休息的日子哦。那这样子呢，也可以让自己呢，啊，心情得到缓冲。好，再来就是属牛的朋友，属牛的朋友，老师会建议你啊，呃，在这一周呢，要互相打气。如果你觉得今这个这一周呢，你的运势呢，诶，感觉就是好像不是那么的顺遂，很，其实呢，也还好。 因为相较于上一个礼拜呢，其实你的排名呢大概就是落在六七名这样子，并没有太大的一个浮动。因为你可能有比较多的期许，但是其实我会建议你，就是说你要跟你的同才或者是同僚之间呢，大家就是互相打气。那这样的话呢，你就会觉得没有那么的沮丧了。因为其实，嗯。 我们说呢，所有的事情都有极好跟极坏，并不代表说每一个人呢都一定会有特别好的状况，或是有特别不好的状况。他一定呢会有好跟不好的时候，所以建议呢，你可以的话呢，就是呢，啊，不要太过去压抑自己的想法。好，再来，我们来看一下属老虎的朋友。 属老虎的朋友呢，在这一周呢，不管是在工作上，或者是说在心情上，其实都是收获满满的。如果你刚好有安排让自己呢出外做一点小小的旅游，你也会觉得自己呢是蛮心满意足的。又或者是说，如果你刚好呢这一周你有必须要做的报告，或者是要完成的事项，你也会觉得是说，哎，我呢完成的这个点呢，做的是非常的完美，非常的 perfect。好，所以是说，属老虎的朋友呢，这一周呢，其实呢，尽可能呢就是去。 呃，完成你想要做的事情，好，不管是呃放松，或者是工作，或者是家庭上都很好，好，对你来讲的话呢，是会有得到心灵上的满足的。好，再来我们来看一下属兔子的朋友，属兔子的朋友呢，在这一周呢，其实是暧昧不断的。那老师也会建议你啊，虽然就是说你呢，会觉得自己呢就是。 呃，非常的得宠，可是呢，也要特别的留意，就是说桃花里面还是有分好桃花跟烂桃花的，那尽可能呢不要去触碰到不该碰的桃花，不小心当了第三者，那这样子对你来讲的话呢，也会是不太理想的哦。好，再来我们来看一下，下一位生肖是属龙的朋友，属龙的朋友呢，在这一周呢是信心满满的，他可能抛开了过去几周的不悦的心情，好，那他知道呢自己呢自己。 到底要什么了哈？开始呢，呃，往自己生活的步伐呢，也开始呢抓回来的步调。那这样子其实也是挺不错的。健康的部分呢，也稍微呢有做了一些调整之后呢，在这一周呢，也可以明显的感觉到呢是比较理想的。好，所以属龙的朋友，继续保持你现在的状况哦。再来，让我们来看一下属蛇的朋友。属蛇的朋友呢，在这一周呢，运势是相当的强旺的。 啊，毕竟它是我们这一周的运势 Number One 的的生肖，所以呢，你必须要保持，就是，呃，要尽量呢运用这一周的好运气呢，来帮你呢这一个月呢要做的事情呢好好做一个收尾。毕竟呢，呃，二十二号到二十八号呢，差不多也就是这一个月底呢之前呢，任何能够做的业绩啦，或者是该完成的绩效呢，尽可能我们就在这个阶段呢把它给吹出来。 那这样子对你会是比较好的。如果你能够预先呢，把五月份的一些订单啊也接回来的话，那可能会更好，更理想一些。好，再来我们来看一下下一个生肖是属马的朋友。属马的朋友要注意，在接下来这个礼拜呢，不要失去动力。呃，要注意的天数呢是这一周的礼拜五啊。属马的朋友，你会觉得是说，诶，我的我好像呢。 没有感觉呢，缺乏了很很大的一个一个推力。但是呢，你要去看一下你周边的人，其实你周边的人呢，可能呃比你更不积极的，或者是说比你积极的都还是在的。好，你可能要观察一下别人，再看看自己，你才会知道是说镜子里的自己原来是嗯太太缺乏动力了。所以呢，老师会建议就是说，属马的朋友，如果说你真的觉得这一个星期啊，嗯，你没有动力。 不妨呢，你可以跟你的呃同事交换一下工作项目，两个人对调一下执掌，哦，或者是呃该办的项目哦，那种比较无关紧要的，不会影响到绩绩效的部分，那你可能就会知道说，哎，原来我做的东西是很的是很呃上手的，去做别人的事情不见得那么上手，我只不过是因为每天在做同样的事情，我觉得很乏，但是并不代表我做的不够好。 好吗？虽然每天我们做同样的事情，但是并不代表你做的不好。好，再来，我们来看一下下一个生肖是我们属羊的朋友。哎，属羊的朋友呢，在这一周呢，老师会建议你要积极向上。好，我们排撇开了上个礼拜的这个好运，这一周的运势真的是有一点掉到了谷底喽。所以属羊的朋友在这一周，除了要注意的是礼拜一以及礼拜三呢，好。 切记呢，就是在文件上，或者是说在跟人家互动上、沟通上呢，哦，要言行举止呢要注意一下，啊，不要让人家觉得你的积极变成过度的偏激，啊，或者是你所讲的理想变成过于的梦幻，哈，诸如此类的。好，积极向上，但是我们要让人家觉得我们是有方向的，所以呢，不妨呢好好的先想想看，你的想法是不是能够说服你自己。 那再来去跟别人谈，这样是比较理想的。好，属羊的朋友，刚刚老师说了，礼拜一、礼拜三特别要留意。那我们再来看一个下下一个生肖，是我们属猴的朋友。属猴的朋友在这一周呢，比较容易会进入心烦意乱的一个局面。呃，特别要留意的天数呢，有礼拜二、礼拜四跟礼拜天。所以你其实呢，在这一周里面呢，你必须要好好整顿自己的情绪，不要让自己的情绪呢。 哦，忽然就是像火山爆发，又或者就是忽然就掉到了谷底的感觉。好好的就是呃一步一脚印的呃列出你要做的事情的清单，那这样子可能会比较有助于你理出你的头绪，比较清楚知道你该做什么，不该做什么。好，再来我们呢来看一下下一个生肖是我们属狗的朋友。啊，不好意思，是属鸡的朋友。 属鸡的朋友呢，在这个礼拜呢，好要注意的天数是礼拜三跟礼拜六的部分。那老师会建议，就是说属鸡的朋友特别要记得，怎么叫做换位思考这件事情。因为呢，你要知道，就是说，你如果说你常常在主位而不是在副位的时候，你的思考模式会是不一样的。可是有的时候，我们换一个位置去思考的时候，你才可以知道这个需求是在哪里。就像你跟呃买卖关系一样。 你只是想要卖给对方，可是如果这东西永远就不是他的需求的时候，那是没有意义的。所以呢，不管你今天是坐在主的位置，或者是副的位置，好，我们都可以对调一下位置去思考，为什么我不想买他东西，又或者是说为什么我买那个我卖不了这个东西，那你可能呢比较快能够得到你想要的答案，因为有的时候答案。 会是在你换位思考之后，你才会恍然大悟，是说原来是这么一回事。我只能只要改变个什么东西，我这可能就会有呃出路了。那不管是你的方案啊，或者是你的行销啊，或是管理上，都是一样的。好，水属鸡的朋友，呃，记得让自己呢可以换一下位置去做一下思考的模式，这样子对你这一周会是有帮助的。 再来，我们来看一下下一个生肖是我们属狗的朋友。好，属狗的朋友呢，在这一周呢，呃，要特别注意就是得不偿失。好，因为呢，在这个属狗的朋友呢，也要特别留意的就是我们这一周的礼拜四，那比较容易呢，会有就是我们讲的，就是做了呃，可能因为言行哦，造成自己的损失。好，比如说不小心讲错话，或者是。 呃，一时意气用事，然后呢，就答应了对方的条件，那结果造成了一些小小的损失。那这些部分呢，是属狗的朋友呢，在这一个礼拜要把持住的哦，不要呃太过急的去求表现，结果呢，你会发现，哎，我这个反而不是表现，而是让自己给出了球这样子。好，再来我们来看一下最后一个生肖，是我们属猪的朋友。 属猪的朋友，老师会建议你在这一周，千千万万不要再固执喽。因那你要特别留意的天数是这一周的礼拜五。啊，你如果太过固执的话，你会发现你所，因为你认为你所坚持的事情哦，不见得真的是对的。哦，可能只是因为你还没有把你的思考点放到对的方向。不妨放下你的心房跟你的立场，先去听看看。 为什么别人要反对你？不要认为别人老是要打你回票嘛。因为说真的，很有可能他们的方案或者是他们的想法是比你的还要更好一些的。好，又或者是说我们可以取两者之间比较呃比较好的方式呢，去做另外一个方案出来。好，所以在你拒绝别人之前，好，在你展现你的固执之前，我们先退一步，先听一下，然后你才可以再往前一步。 好不好？属猪的朋友切记喽。好，再来，我们来看一下下一个礼拜，呃，我们这个爱情运势的第三名是哪一位朋友？是我们属牛的朋友。第二名呢，是我们属马的朋友。再来，第一名是我们属兔的朋友。以上这三个生肖的朋友，在这个礼拜呢，桃花的运势都是比较如意的。 不过就是呢，特别要注意一下，在这一周呢，比较容易呢，会有一波小小的我们讲的呃烂桃花，所以是说，即便呢你的运势在那个感情的运势是相当不错的，你也要防一下。 比如说，不要是碰到绿茶婊啊，或者是被人家当做是工具人，结果你还以为你是桃花很满很圆满，其实并不是哈。所以呢，如果这三个生肖朋友，特别就是要睁大眼睛哦，然后看一下这样的人是不是呃对你真心真意的，那你再去付出，再去行动，好不好？或者是我们再观察一下也无妨，好不好？好，以上是我们这一个礼拜啊的那个。 运势周报，喜欢的朋友务必帮老师在下方按一下订阅，谢谢大家的收看，我们下次再会喽，拜拜。